Halo guys jadi sekarang sekarang aku masih di Pancal halo halo Susan wow bosan baru tahu piol yang oh. Eh. jadi kita mau lihat festival lampu guys oke okay. halo guys jadi ini aku sekarang mau lihat festival lampu seperti tahun kemarin ya lalu sekarang uh, lebih lebih indah punya lebih indah banget kalian bisa lihat wow indah banget ya guys Oke. okay Guys, ada bagus banget di atas ya menunya di atas uh, mau ke sana ya. Kita mau seperti dulu eh, keliling-keliling uh, festival lampu. serok serok jadi harus pelan-pelan ya karena tuh lumayan ke bawah ya nih ya posisinya kita sekarang ada di Bancau wah jelas banget ya guys ini di belakang di belakang jadi ini ada festival lampu Halo. oke ikutin terus kita masih ini ya masih naik ke atas wah <laughs> jelas banget uh, ada kereta ada kereta juga ya tahunya dari atas itu di bawah di bawah sini ya kalian bisa lihat sini guys sini kita sekarang ada di daerah Pancau naik ke atas itu warna ungu sama pink sekarang udah berubah lagi warnanya jadi orange